وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من 耶稣 ali. 我。 Beri tepuk tangan untuk grup Salawat Al-Banjari Azka Salam. Peserta selanjutnya.